表のくじ運によりトップバッターという大変栄誉あるところで演舞できること光栄に思いますまだまだ人数まだまだの実力ではありますがやるからにはてっぺんをチーム全員全身全霊込めて演舞いたしますので 志を抱き目指すはてっぺんよさこいソーラン志いざ